like, klik subscribe. Halo Sobat otomania, kali ini kita mengeksplor beberapa kendaraan yang terbengkalai atau tidak dihiraukan. Ya. Ini yang pertama kayaknya ini angkot ya yang sengaja di letakkan saja di sini entah apa alasannya ini berada di pinggir jalan bypass ya bypass The Bagus mantra menuju arah bypass kusambel ini mobil kedua ini sebenarnya kayak mobil antik ya kenapa ini diletakkan saja seperti ini ya mungkin mesinnya yang rusak atau mungkin mesinnya sudah diambil saya tidak berani mengeksplor lagi lebih jauh sana ya karena ini benar-benar semak belukarnya begitu tebal kita intip sedikit nih bagian dalam setirnya entah ini mereknya apa sob mungkin ada sobat yang tahu mungkin soalnya saya cari-cari dari depan setir juga tidak kelihatan mereknya yang jelas ini antik sob di bagian belakang juga tidak ada ciri-ciri mereknya nah ini masih juga di pinggir jalan empat mobil ini sudah saya lewati hampir udah hampir setahun lebih ya mungkin ada tiga tahun terbengkalai di sini entah yang punya mungkin Sultan susah dikit buang aja ini aja nah, <laughs> ada nulis di dijual entah siapa yang nulis mungkin tukang kayu yang sebelah yang nulis ya. ini jelas ada merek Volvo tapi tipenya saya nggak tahu ini soalnya sudah nggak ada kayaknya mungkin coba tahu ini Volvo tipe apa kita buka coba cek ya di dalam apa ada nggak ada yang hanya setir kita cek dari belakang ada bekas tulisan Volvo di sini tipenya kayaknya masih apa ya di, di diemin ya oke ini motor yang diletakkan terbengkalai boleh juga atau mungkin masih bisa dipakai entahlah ini ada di samping rumah wa rumah orang <laughs> bannya lihat itu ban apa balon ya enggak ada <laughs> alurnya sedikit pun ini mereknya apa ya saya di sini kayaknya sih kalau dari bodinya Yamaha Vega kayaknya apa benar Yamaha Vega anjir ini tak pernah dirawat waduh lampunya juga tidak ada ya Yamaha ini mungkin Vega ya benar Vega ini nah berikut ini ini masih mendingan ya dari yang tadi kayaknya ini kelihatan sekali ini Honda Supra ini ditaruhnya digeletain juga ini kayaknya ini sih masih dikendarai ya untuk di tengah kebun ini entahlah dia masih dikendarai atau sekedar digeletain sekedar lewat saya cek Wah. Ada kayunya. Ini masih mendingan ya. Oh itu mungkin lubang tikusnya <laughs> lewat sana. Ini kayaknya Supra yang awal-awal tahun 97 nih sob. Ini motor termewah di zamannya sob sebelum ini hanya ada Astrea Grand ya jadi ini motor yang termewah atau canggih lah tahun 97 itu sebelum Chris Mon ya ya ya bener Oke itulah beberapa kendaraan yang terbengkalai ya versi Bali Baliku Otomotif tunggu video lainnya dan tonton juga video-video sebelumnya di channel ini dan di akhir video ini ada dua sana ya terima kasih atas waktunya salam satu aspal